<laughs> 谁？谁呀？是不是有人？嗯？ 有人。哇，什么？这是什么嘛？嗯？咦？ <laughs> 有人找不着，这智力，还 <laughs> <laughs> 找球呢？ <laughs> 球呢？咦？哎呦我的妈！嗯？ 뭐지? 응? 음. 음. 음. 이거야 진짜 我等死。 뭐 llores. ¿Eh? ¿Eh? んん夜 有人。有人。 夜